Barcelona, hi treballo, visc i vaig al futbol. Sí, a nivell personal crec que quan dius que vius aquí a Barcelona doncs tothom t'enveja per viure una ciutat fantàstica. Em sento orgullós de Barcelona, especialment quan viatjo pel món. La imatge que tenim a l'exterior és impressionant. A mi m'encanta passejar pel Born, perdre'm pels carrerons, les botiguetes... Em sembla un lloc fantàstic. És una ciutat suficientment gran per tenir absolutament de tot i suficientment petita per eh, ser eh, molt amable i molt còmoda per desplaçar-se, per anar a arribar a qualsevol lloc. Aquí a Barcelona jo crec que és un lloc ideal per eh, poder crear noves empreses, és un lloc ideal per fer que moltes idees es converteixin en realitat. Quan vas pel món i dius que la teva empresa és a Barcelona, tens un embolcall de creativitat, innovació, una bona imatge cap a l'exterior. El gran repte que tenim a la ciutat de Barcelona és convertir-ho en una capital d'innovació i de creació d'empreses tecnològiques. Hi ha una sèrie d'avantatges que les tenim nosaltres que no els tindrà ningú, una situació eh, climàtica o el fet que tinguis doncs, eh, dues escoles de negoci de referència a nivell mundial. Eh, si a tota Europa s'hagués de triar un lloc per poder fer un Silicon Valley, clarament hauria de ser a la nostra ciutat. Barcelona m'inspira i m'il·lusiona.